in 2005 bei der Firma Bredex angefangen. Damals war ich Übersetzerin und mittlerweile bin ich Leiterin von dem Bereich Qualitätssicherung und Test Consulting. Ich bin seit 2011 hier in der Bredex GmbH eingestellt. Ich habe eigentlich Soziologie studiert, bin also ein Quereinsteiger. Ich arbeite bei der Bredex GmbH als Functional Test Consultant. Zuvor war ich Key Account Manager in einem IT-Konzern im Sales-Bereich. Ich durfte seitdem viele äh, Zertifikate machen, durfte mich also viel weiterbilden. Das hat mir gut geholfen bei den weiteren Projekten, in die ich hier reingekommen bin. Meine größte Sorge war, dass ich Programmierkenntnisse brauchen würde. Als ich dann bei der Predix anfing, wurde mir ein Mentor zur Seite gestellt, der mich in die Thematik einführte. Zudem haben wir ein Team, das ähm, immer zur Verfügung steht, wenn man Fragen hat. Man kann immer zu jemandem hingehen, ähm, es wurde immer einem geholfen. Ich war Product Owner, ich war Test Consultant, ich bin auch Tester gewesen und ich freue mich jetzt da zu sein an einer Stelle, wo ich anderen Testern helfen kann, dass sie wiederum in den Teams gehen und Kunden und Entwicklern helfen. Als nächstes steht dann bei mir an, dass ich in ein größeres Projekt beim Kunden reinkomme, wo ich dann die Product Owner Rolle übernehmen werde. Und ja, da freue ich mich schon total drauf, ähm, weil das einfach richtig äh, coole Möglichkeit ist, ähm, ja, einfach auf meinem Karriere Karriereweg hier in der Firma noch ein bisschen weiterzukommen.